Smoke weed, smoke yo siempre fumo de la misma rama Smoke weed, smoke aquella chustilla me enseña a volar directo a la cocina. Vaya mamá, enséñame esta nueva guía para no perderme en el THC de tu medicina. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza, siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis activa. Smoke weed, smoke ganja. Es mogaña, un luz para esta hermosa planta Es weed, es ganja Siempre fumo de la misma rama Es weed, es ganja Un love para esta hermosa planta Smoke into the rank, yeah man Smoke into the կրացուն արեն Դոքիտան tan մեկի գորի tan ապեղի սուրիա կես Que ya, ganja, մոքին մավույա Siempre fumo el canuto cada día Siempre estoy contento cuando sale el sol La planta va creciendo hasta ahora en interior Smoke weed, smoke ganja Siempre fumo de la misma rama Smoke weed, smoke ganja Fumo en la panas, esta no planta Smoke ganja, siempre fumo de la misma rama Smoke weed, smoke ganja, siempre fumo de la misma rama Sale de la tierra, pronto no legalizo, legaliza, a mi enséñame a fluir, enséñame a remar. Smoking to the Gang man.